असलकम वरहमल वरक हाजरीन कराम आज हम बाइलात कवायद जवाबित के कायदा नौ तक हम तीसरी किस्त तक किस्त में आपसे बात कर चुके हैं आज हम आपको चौथे किस्त से हम इस बात को शुरू कर रहे हैं कोऑपरेटिव एक्ट 2020 के दफा 24 में कहा गया है किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या रिहायशी तमीरत की काम करने वाली सोसाइटी का रुकन सोसाइटी में गैर मनकुला जायदाद में इसके तमाम मफादात फरोख विरासत तोहफे के जरिए किसी दूसरे शख्स के हक में मुंतकिल होने की सूरत में सोसाइटी का मेंबर नहीं रहेगा और जिसके मफादात मुंतकिल कर दिए गए हों इसको बतौर मेंबर दाखिल कर लिया जाएगा <clears throat> देखिए <clears throat> जबता नंबर दस वो शख्स अंजुमन का रुकन न रहेगा जिसके तमाम हसस मुंतकिल कर दिए गए हों वापस कर दिए गए हों जब्त हो गए हों या मनसुख हो गए हों देखिए ये हर सोसाइटी के बायलाज में ये सेक्शन मौजूद हैं और एक्ट के अंदर भी है बाय रूट में भी ये है कि ये तरमीम हुई थी सेक्शन 1925 की सेक्शन 17 में तरमीम की गई थी अब उसके बाद में जो अब 1920 का एक्ट है इसमें भी जो है तरमीम की गई लेकिन वो उन, उन, उन सेक्शन 17 था अब इसमें सेक्शन 24 है इसमें वाज तौर पर कहा गया आमतौर पर जो है <clears throat> सोसाइटीज वाले इसमें ज़रा मुकालते में रहती हैं <clears throat> लोग जो सही तौर पर जो सोसाइटी वाले जानते हैं इंतज़ामिया कमेटी के मेम्बरान वह सही तौर पे काम करते हैं यहाँ पर यह है कि <clears throat> एक मेंबर किसी दूसरे शख्स को जरूरी नहीं कि सोसाइटी के मेंबर हो किसी दूसरे क्योंकि उसका अपना प्लाट है वो मालिक है उसको यह पहुँचता है कि वो प्लाट जिसको चाहे वो दे सकता है फरोख कर सकता है तो अब इसमें यह है कि एक मेंबर जो है कानूनी तमाम तकाजे पूरे करने के बाद सोसाइटी के वाजिबात अदा करने के बाद <clears throat> सोसाइटी के मंजूरी से वो प्लाट जो है दूसरे के नाम मुंतकिल कर देता है दूसरे मानों में उसको फरोख कर देता है तो जिस शख्स के पास से प्लाट था जब उसको वो दूसरे को फरोख कर देता तो इसके तमाम जो है सोसाइटी के मामला हैं और जो प्लाट के बारे में उसके मेम्बरशिप उसका शेयर सर्टिफिकेट उसके तमाम चीज़ें जो है वो दूसरे जिसने प्लाट को लिया है मुंतकिल उसके नाम किया गया है वो उसका नाम मुंतकिल हो जाएंगे और ये सर जिसने ट्रांसफ़र कर दिया है वो अब सोसाइटी का मेम्बर नहीं रहेगा न वो किसी मामले में दखल दखल दे सकता है तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसमें आमतौर पर लोगों ने बहुत जगह गलती की है कि साहब वो पहले तो एक चीज इसमें यह थी शुरू में हमने ये देखा था कि एक शख्स सोसाइटी का मेंबर है उसके पास प्लाट है तो वो क्या करता लिख के देता था कि सब मैंने अपना ये प्लाट उसको फरोख कर दिया है तो उसके मेंबरशिप सोसाइटी में बरकरार रहती थी लेकिन उसके बाद में जो है जब ऐसे हालात पैदा हो गए सोसाइटियों में मुश्किल पैदा हो गई तो उसके बाद में उस सेक्शन में तरमीम की गई कि नहीं साहब जिसने प्लाट दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के भी ये ऑर्डर हो गए हैं तो वो शख्स मालिक अब जिस मालिक ले लिया है वही सोसाइटी के मामला में दखल दे सकता है मान वो कर सकता है सालाना इजाज में शरीक हो सकता है वोट दे सकता है सारी चीज़ें हैं तो इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि आपने जब दे दिया उस शख्स का नाम हट जाएगा लेकिन यहाँ ये एक चीज़ ये भी होती है कि एक जगह हमने देखा कि एक शख्स ने प्लाट जो है खरीद लिया तो उसको नया शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिया ऐसा नहीं है एक मरतबा जिसने शेयर लिया है उसके पीछे जो है मेमोरेंडम यानी तफसील लिखी जाती है कि साहब ये इसका प्लाट था इसको कुछ साल बाद अगर वो उसका तो फिर वो उसमें नीचे लिखा जाता है लेकिन वही सर्टिफिकेट काम आएगा ये नहीं कहने आज सर्टिफिकेट आप नहीं कर सके मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे जो समझदार लोग हैं सोसाइटी के वो इस तरह उसको नया हरे जारी कर देते हैं बाज को हमने देखा कि साहब वो उसको निकाल कर साहब अलग कर देते हैं उसको ध्यान दे के अरे ऐसा ये तो गैर कानूनी बात है ये हो नहीं सकता चाहे कोई भी सोसाइटी हो उसको ये ज़रूरी है कि उसके पीछे उसके ट्रांसफर जितने भी हों चाहे दो हों दस हों चार हों वो मेमोरेंडम उसके साथ एक कापी और लगा दी जाती है अगर वो भर जाए उसके तो दस तो वैसे होते हैं वो दस बीस साल तक तो वैसे ही चलता है तो यहाँ पर इस बात का खास तौर से ज़रूर ख्याल रखें कि साहब जो ट्रांसफर हो गया तो उसके पीछे कहने लगे आमतौर पर आजकल हमने ये देखा है कि जो अलाटमेंट लेटर हैं उसके ऊपर ट्रांसफर उसके पीछे लिख देते हैं कि जिन साहब ये ट्रांसफर हो गया और वह शेयर सर्टिफिकेट वैसे रखा हुआ नहीं देखें हर सोसाइटी में जो है खसूस हाउसिंग सोसाइटी में ये बात वाज की गई है कि एक जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको बुनियाद बनाया गया है और जब तक के शेयर दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं होगा इसलिए कि बाजवत ऐसा है कि किसी के पास ज़मीन नहीं है समझे आप लेकिन वो मेम्बर है उसके पास है फिर भी वो अपनी मेम्बरशिप किसी को देना चाहता है कोई कहना अच्छा भाई तुम दे दो हम आज नहीं कल प्लाट हमें मिल जाएगा तो वो शेयर ही सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र होगा पहले और उसके बाद में उसका प्लाट ट्रांसफ़र होगा और अब जिसके पास प्लाट है तो पहले उसका शेयर सर्टिफिकेट उसके लिए शेयर रजिस्टर अलग रखे गए शेयर ट्रांसफर रजिस्टर आमतौर पर कोई भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ खास बात इसका ख्याल रखें कि पहले शेयर ट्रांसफ़र करें उसके बाद में प्लाट ट्रांसफ़र करें लेकिन जो फाइल है उसकी जो शेयर है उसी के वो जो मेम्बर ले रहा है उसके पास वही शेयर होगा कोई नया शेयर नहीं होगा फिर वहाँ मुखालता हो जाता है कि साहब ने शेयर क्यों इशू किया एक आदमी के पास एक शेयर ही होगा इलेक्शन जो लड़ना चाहेगा इलेक्शन के वक्त में तो वो पाँच छः उसको देना पड़ते हैं तो इस बात का ख्याल रखें इसमें बहलाज में भी है आपके एक्ट में भी लिखा है गया है और आपके रूल्स में भी ये चीज वाज की गई है अब आते हैं फायदा नंबर ग्यारह अंजुमन का कोई रुकन एक रुकन की हैसियत से अपने हकूक इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सके जब तक के वह अंजुमन के एक हसर की पूरी रकम अदा न कर चुका हूँ ये बात जो है <clears throat> इसलिए रखी गई है कि आज से सौ साल पहले डेढ़ सौ साल पहले जब <clears throat> जब हिंदुस्तान में तो 1912 का जो एक्ट है वो उसमें ये चीज़ रखी गई और आज तक वही चीज़ चल रही है तो उस जमाने में जो है एक शेयर जो है वो पाँच रुपए का होता था तो उस जमाने में पाँच रुपए आज के जो है यूं समझे कि पचास हजार रुपये के बराबर है ठीक तो वो मेंबर बन जाता है शेयर तो ले लेता लेकिन उसको किस्तों में वो पैसे कभी आठ आने दे दिए कभी रुपया दे दिए कभी डेढ़ रुपया दे दिए वो भी सालों में वो अदा करके वो तो इसलिए वो कंडीशन रखी गई कि ये लाजमी है कि वो पूरे पैसे दें और उसके बाद करें आजकल तो सौ रुपये का शेयर है अगर आप उसको कहें जी पाँच हज़ार रुपये का शेयर तो वो उसी वक्त वो पाँच हज़ार रुपये दे देगा तो वक्त के साथ तब्दीली होती है लेकिन रहे चाहे वो अब भी अगर अगर कोई गलती से शेयर के पैसे ना दे और वो जो काम करता रहे तो उसके सारे मामला जो है वो गलत हो जाएंगे कानूनी तौर पर तो ये उस ज़माने के लिहाज से हैं और अब तो खैर वैसे भी अदा कर देते हैं इस वक्त तो कोई ऐसा मसला इसके अंदर नहीं है अब आइए कोऑपरेटिव रूल 2020 के कायदा नंबर 50 में कहा गया है ये एक बहुत अहम आपका रूल है मेंबर का अखराज अब सवाल ये है कि एक मेंबर है वो जो है सोसाइटी के माजे के साथ गलत बयानी कर रहा है झूठ बयान दे रहा है या सोसाइटी के मफादात को नुकसान पहुंचने के लिए जगह जगह जाके उसकी शिकायत कर रहे हैं या वो जो है मुजरिम है है लेकिन फिर भी सोसाइटी में वहाँ रहें तो उसका जो अखराज करने का एक तरीका एक्ट में भी है रूल में भी है और बाइलाज में भी है मगर आमतौर पर हमने देखा कि हालांकि बाइलाज जो है ऐसी तरीके से बना हुआ है इतने माहरीन ने इसको तरतीब दिया है कि आप हैरान होंगे अगर कोई सोसाइटी अपनी ही बायलाज जो उनके अपने तरतीब दिए हुए हैं बायलाज हैं और खुद रजिस्टर्ड कराया है अगर वो खुद अपने बायलाज के उसूलों पर अमल करें तो सोसाइटी को चार चार लग जाए वो तो पढ़ते नहीं है खोल के भी नहीं देखते अपना सीधा वकील के पास चले जाते हैं कि भाई ये मसला वो अपना बना कर देता है लेकिन यहाँ मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि देखे हर जगह वकील तो है वो वकील तो बहुत में वो हम्म। बिजनेस के सिलसिले में वो उनके अपने मसाइल को वो हल करने वाले वकील होते हैं कानूनी मशावरत देने वाले वकील होते हैं हाउसिंग सोसाइटी में लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में आमतौर पर तो उनका वकील की जरूरत ही नहीं है इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है आदमी खुद क्योंकि ये इमदाद बाहमी है एक दूसरे की मदद करना है तो फिर वो उसको हर जगह से हर कोई उसकी मदद कर सकता है उसको बता सकता है कि क्या उसूल है क्या है और क्या नहीं करना है तो इस लिहाज से वकीलों के पास जाने की जरूरत नहीं आपने कहा है कि निकालना है उसका तरीका ये है कि आप जो है <clears throat> अपने कमेटी जो है आपके एजेंडे में लाजमी तौर पर रखें कि ये मेम्बर ने जो है ये ये नुकसान पहुँचाए हैं और मफादात को नुकसान पाए हैं ये गलत जो तरीके से सोसाइटी के वो वो, कर्जा लेना चाहता है प्लाट हासिल करना जो भी लेना चाहता है तो ये मेम्बर से जो है हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है इसके साथ को नुकसान पहुंच रहा है तो कमेटी में आप रखेंगे कमेटी इजाज़त देगी कि हाँ भाई लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो ये कहेंगे कि हाथ से कब इसको निकालना है उसको पहले नोटिस देगी वजह पूछेगी कि भाई आप ये ये जो कर रहे हैं तो इसका आप हमें जवाब दें आप क्यों कर रहे हैं ये पंद्रह दिन का नोटिस देने के बाद में फिर इसको सोसाइटी ये मेंबर को सोसाइटी से खारिज करने के लिए लाजमी है कि जो आप चाहे तो सालाना इजलास में रखें या स्पेशल जनरल बॉडी में अगर बहुत ही मालूम के जैसे खतरात तो में बढ़ रहे हैं तो आप उसमें रख के उसको निकाल सकते हैं और उसके तला आप रजिस्ट्रार को दे दें लेकिन अगर आप वैसे वकील के जरिए मालूम कुछ निकालने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाने चला है वो आदमी चला जाता है कहीं कोर्ट में चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है इसको मेम्बरान भी इसको समझें और इंतज़ामिया भी समझें और समझ के काम करें रजिस्ट्रार को ये हक हासिल होगा कि किसी रजिस्टर शुदा अंजुमन से किसी ऐसे मेम्बर को खारिज कर दे जिसके ख्याल में बाकीदार है या जो ऐसे फेर का मुरक मुरतकब हुआ है जो ताहम यूँ खारिज शुदा मंबर को हमेशा हक हासिल होगा कि वंजुमन के मफादात के मनाफी इस हकूक खिलाफ हुकूमत में देखें यहाँ भी आपको बात सामने आ गई जो हम आपसे कह रहे थे कि जो है रजिस्ट्रार को भी अख्तियार है कि दो सूरतों में या तो वो सोसाइटी के जो तो वो अदा नहीं कर रहा है दूसरा एक सोसाइटी पे जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है मफादात को तो दो सूरतों में तो तो इंतज़ामिया जो है कमेटी के वो रजिस्ट्रार के पास जहाँ दरख्वास्त दे सकती है और उसको बता सकती है रजिस्ट्रार बुलाएगा वो देखेगा हाँ इनकी बात सही है तो वो उसको खारिज कर देगा तो फिर आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है और आप रजिस्ट्रार उसको निकाल दे तो उसका हक है कि वो जो है आप कार्रवाई कर सकता आगे कि फिर वो बात आगे बढ़ जाएगी अंजुमन के किसी रुकन कि रुकनीत से इस सूरत में खारिज किया जा सकता है जबकि जलसे आम सेक्शन बारह जलसे आम में हाजिर राय देने वाले दो तिहाई अरकान ये तस्वीर जो आखिरी और होगी मंजूर कर लें देखिए हमने इसकी वजाहत आपको पहले कर दी है अच्छा किन किन सूरतों में निकाला जा सकता है उसमें मुतवात नादहिंदा रहा है नादहिंदा यानी कि भाई जब सोसाइटी में आए प्लाट ले रहे हैं आपको प्लाट मिल गया है तो ज़ाहिर तरक्याती काम करने हैं सड़कें बनानी वो बनानी इंतजाम मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके लिए जो चीज़ें मुकर की गई हैं जो पैसे मुकर किए वो तो आपने अदा करना है नहीं अदा करते पंद्रह पंद्रह साल नहीं करते बल्कि मैं आपको यहाँ यह भी बताऊँ कि हमारे पास एक कोऑपरेटिव में मेंटेनेंस सोसाइटी भी होती है यानी हाउस वो तो उनके अपने मकान फ्लैट्स होते हैं आमतौर पर एक किसी एक प्रोजेक्ट में 200 फ्लैट हैं सौ फ्लैट हैं 300 फ्लैट हैं तो उसका जो अं-, इंतज़ाम चलाना होता है बिजली का पानी का गैस के बिलों का सफाई है सुथराई है लाइटिंग ये सब चीज़ें तो उसके लिए जो है सोसाइटी रजिस्टर की जाती है और है कराची में बहुत है और वो जो है महाना चंद जो है चंदा पर वहाँ के हिसाब से पंद्रह सौ रुपये पाँच सौ रुपये दस हज़ार रुपये वो लेके महाना खर्च पूरा करते हैं लेकिन मैंने देखा देखा के बाद जो है पंद्रह पंद्रह साल तक जो है आप मतलब हर चीज का फायदा उठा रहे हैं सोसाइटी में और पैसे नहीं देते हो गए तो झगड़ा करते हैं और खड़े हो जाते हैं कि साहब पानी नहीं आया नहीं तो ये सब गलत चीज़ें इसकी तफसील एक वाक़ में आपके सिलसिले में इन अगली किस्त में इसको तफसील से मैं आपको बताऊंगा ये बातें आप जहन में रखिए और देखिए इमदाद बहामी का मतलब तो ये है कि यहाँ पे तमाम मेम्बरान जो बन रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक हाउसिंग सोसाइटी का मेम्बर बन रहे हैं तो खाली वहाँ लेन देन के लिए नहीं कि प्लाट लिया और बेच दिया और चल दिए ऐसा नहीं है ये बहुत बड़ी वो है कि आप लेने के बाद में मकसद को सामने रखें अगर आप मकसद गलत होगा आपका मकसद हो मकान बनाना तो फिर मकान बनाएं और सोसाइटी का कायम भी इसीलिए की जाती है कि आप जो प्लाट लें तो मकान बनाएं और उसमें रहें तो इसका ख्याल रखिएगा इन <clears throat> मैं अगर मेरे इस प्रोग्राम को जो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि वक्त बर वक्त आपको मेरे वीडियोज मिलते रहें और <clears throat> आप इससे फ़ायदा उठाएं कोशिश तो मेरी यही है इन शगले खत में मुलाकात होगी असलकम रहमत ला वरक